apaan tadi? Oh no. Hai. Tadi ada orang dari lah. Dia bilang hai. Pakai yang ini ya, MPR. Oh ya ganti kelas dulu lo ya dari pakai aduh apa ini scope Welcome to Blackout, soldier. The magic. Time for the mission. Get ready. Like... almost ready. Nani Wow. The safe zone is collapsing. there is a boat button. Knock it down, bamboo. <laughs> <laughs> sounding ya The airdrop is coming. Masih aktif gue The revived flight will arrive in one minute. Airdrop has been delivered. Oh no. lagi ada semua <laughs> waduh <laughs> oke okay, ada helikopter cekis cekis nomor 4 mau jalan kaki aja deh The revived flight will arrive in one minute. Betul banyak kan? ¡Gracias! Airdrop is coming. Krik. Mana nggak ada level no, Ini Nggak ada level Airdrop has been delivered. tinggal segini darahnya The revived flight will arrive in one minute. Okay, let's go. dibukanya the safe zone is collapsing ini udah dibuka hati-hati ada musuh The airdrop is coming hati-hati oke targetnya hari ini 3 win Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in one minute. Nice. Thank you. ada ya? Enemy down. Enemy eliminated. tadi. cuy. Oke. ini dia oke okay deh. Dan ini mulai gini. Aduh hati-hati cuy. Wah. hati cuy. this other team. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Engaging zombies. Changing mag. Sorry, one map. Number three, please come here. Yeah. The airdrop is coming. Ini bener-bener nih kalau nggak headshot tadi udah kena tadi tuh ya untung aja yeah reloading cover me udah recall recall tuh udah recall tuh nomor satu wah thank you very much untung aja Dog tags have been scanned nice. successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Is the only The revive flight will arrive in one minute. helikopternya nge-stuck Chip <laughs> terminal is almost ready. Pakai ini aja kali apa ya? Makanya udah kosong. DLQ ada banyak ya DLQ. The safe zone is collapsing. Your teammate is. The airdrop is coming. Airdrop incoming. teammate has been killed. This is a task help them return to the battle. fence. banget ya. Ini kamu baru turun langsung turun lagi nih nomor satu. Ya udah nggak bisa di scan, sorry banget ya. turun, langsung turun lagi. Berjuang hati-hati cuy. Hati-hati cuy, hati-hati. cuk. defense oh ya susah cuy susah itu wah pakai bom ya. juga bisa eh, ya jangan nih. Eh. Dikira sama satu hati picu dia datang nih hati hati hati hati hati hati hati dia datang mereka datang The airdrop is coming. So. kaki mana sih kaki? Wah, oh, cuk tangan cuk. Ya, kena aduh. Aduh. Defense. Ya, ayo cuk winin cuk. Nomor tiga ayo. Ayo ayo ayo ayo ayo. Aduh, aduh, kena ini. Down to the last five teams. The safe zone is collapsing. Eh. Ayo, cok, menangin, cok. I got shot. Menangin, cok. Dia jalan, cok, dia jalan. Jadi, cok, hati-hati. menangin cu menangin please please please banget ya nggak bisa tuh nice. menang? Oh belum. Udah lari cu lari lari. Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari. Tadi dari barang lewat tadi. Cusat. <laughs> Satu versus empat orang. Menang tidak nih? apa namanya ya jutsunya ada empat orang nah pinter mobil chip terminal mobil is almost ready cuma mendingan pakai mobil dah Wah. zone is collapsing versi الصلاة قد سمعنا قد menang tentu saja tidak Only two teams left. We have a ya, Kalah. Target padahal 3 win. oke konfirmasi baru halo auto gas ya waduh waduh kok bisa sih targetnya tiga win hari ini striker nice ya dapat kan? lah kenapa sniper sesar ini ya? sesar lagi enggak cuma satu ya, hmm, ya, masih ada ya kita yakin let's go ya sih Welcome to Blackout, soldier. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. masuk kacau cuy The revived flight will arrive in one minute. Waduh, oke okay, oke. Okay. Wis. tadi? Apaan? Lah, kenapa? Kan udah diangetin. ikan semuanya dimatiin. Pokoknya lima menit lagi. Nah, ya udah. Ya, ya. Iya, Ya. Almost ready. Aku malah ke bawah lagi. Mantul. Suaranya. The safe zone is collapsing. Siapa yang ninggalin di sini? Bagus padahal di senjata. Oke, okay, drop. The airdrop is coming. The flight will arrive in one minute. Oh iya nice dah. Sembilan Nah oke dah. tinggal ningkatin skill ya di situ. Taruh sini aja deh. Airdrop has been delivered. punya kendaraan gak kan nih ya? Wah dua-duanya make Wah ada ada tidak satu. Airdrop is coming. Upgrade skill. Waduh. belum ada yang no mampus the revived flight will arrive in one minute No. What? nice be. Yo, Good driver, okay, let's go there. Ah, uy! ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല habis dah habis dah mana ini udah ya udah duanya iya dua-duanya habis dah ini dah anu ditinggalin ini kah minta tolong dong tank has been The airdrop is coming. ada di mana deh? gerak jangan gerak oh. atas siapa ada ya The safe zone is collapsing. Tutup. Reloading. Cuk, mereka kenapa masih di sini dah? Bisda. Bisda. Kena nih. Don't move. Terketahuan. Ya, tolongin. Nah, thank you ya, tolongin ya. Nah ini nih musuhnya nih Tolong tembakin tembakin Ada ada kok tadi Barusan belanja mereka Mana mereka oh, Udah mati kah Tadi langsung. ada nggak tahu ada di sini wah hati-hati helikopternya nih nah, let's go deh seru kali itu ya hati-hati ada lagi ada lagi e Mana? Oh itu. itu cuy itu itu, itu musuhnya tuh. Nice dah. Belakang hati ada lagi ada lagi. Ditinggalin. Nah, biar nih. Oke, okay, let's go. airdrop is coming. Ada lagi tuh ya musuhnya ya. Waduh ada lagi situ juga tuh ya. Ke kiri hati-hati. Kenapa? Bis. Bis. Ah. Hati cuy. mana ndak pada nah, itu diambil cuy <laughs> diambil dong adalah flight will arrive in one minute. Bagus, usah pakai ini. Oke deh, let's go deh. <laughs> Diambil dong helikopternya, pinter juga ya. Wah. teams are eliminated. Dua puluh sembilan orang dari seratus. Jadi cok. Chip terminal is almost ready. Nice, mantap. Nice apa itu The safe The airdrop is coming. Hmm. Ada 20. Ada situ ada ada ada ada ada hati-hati. Muter dia muter. Airdrop has been delivered. Uh, <laughs> armornya ada lagi sisa satu armor Hades udah mau pakai Hades oke okay. Hades mantap juga kok musuhnya nggak kelihatan ya musuhnya nggak kelihatan ada ada ada situ ya apa sih dia tuh nggak bisa lompat Ah, kosong. Waduh, ada, ada, ada, ada. Eh, bagi kiri. Hai. Nah, kena nih, kena nih. Bawah dia, Bang. Di bawah, coba hati-hati. Om oh, saya sendiri di sini. Bawah. Uh. Hmm, ada. Sama-sama pakai Hades. <laughs> Aduh, ada lagi tuh ya. mana dia wah muter ini dia nih eh. Wis victory dua win dah targetnya dah aduh dicapain saja untuk hari ini jangan lupa untuk like comment share dan subscribe video ini ya kita akan bertemu di video selanjutnya dadah